Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a jugar lo que es el juego de Warzone, el juego que les gusta bastante, que he estado trayendo lo que es el canal. Hoy vamos a jugar lo que es en solos, así que la verdad espero y les guste y sea obviamente de su agrado. Así que bueno chicos, vamos a comenzar. Battle Royale Atención, gas acercándose. Ve a la zona segura. La misión principal es eliminar a todos los objetivos. Thank you. se está aproximando. Hay un equipo enemigo cazándote. puta madre, está tocadísimo. No estás. Hijo de la verga. Puta madre, se me escondió. Ay, hijo de la verga. Voy a checar aquí, porque si no, <laughs> si no me escondo o yo no hago lo que él está haciendo, obviamente me va a chingar. ¡UAB enemigo arriba. Hijo de puta. Te vi de reojo, pendejo. Hijo de la verga. Hijo puta, creo que me puede ganar. UAB sin combustible. Regresamos para reabastecernos. UAV sin combustible. Regresamos para reabastecernos. cabrón, ni lo vio venir. Hijo de la chingada. UAV enemigo arriba. de puta. Toma. Ay, qué la chingada. Si me toca esto a mí. A mí nadie me Perdiendo terreno. Ah, aguántala, aguántala. Hijo de la chingada. te van a ver, cabrones. Ya van a ver. ¿qué me hacías? ¿Qué me hacías? Uno la verga. Casa aproximándose. Zona segura. Bien. avanzando. Y bueno chicos, esto lo será todo, la, verdad espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar su gran like y sobre todo no olviden suscribirse en la parte que está de aquí abajo para que puedan formar parte de lo que es la familia. Así que bueno chicos, esto será todo y nos vemos hasta la próxima. Chao.